ကျမကတော့ဒေါက်တာဝင်းမင်းသစ်ပါအုံနောက်အောင်ကျော်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အမောက်ခဌာနမှုအုံနောက်အောင်ကျော်ဌာနရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဈေးသက်သူတစ်ကမှာကျမတို့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လာမယ့် September 20နဲ့ 22ရက်နေ့အထိမလီယာဟိုတယ်မှာကျင်းပမယ် ASEAN Neurology Conference လေးအကြောင်းမှာကျမတို့ဒီဟာက73ချိန်မြောက်ပေါ့သူကတော့ဒီကျမတို့နှစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့နော်ဒီ ASEAN Neurology Conference လေးကိုလုပ်ကြပါတယ်လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာပေါ့နော်အလှည့်ချလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်မှာပါအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်မနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာကတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတချို့ဆရာဝန်ကြီးတွေပါ လာပြီးတော့ဒီဥနာအောင်ရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဟိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးပေးမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့သင်ကြား ပြသပေးမှာပေါ့နော်ဒီအရေးလုံးမှာပါအုံနောက်ရောယောဂါတွေမှာလည်းလေဖြတ်ယောဂါတို့အတက်ယောဂါတို့အုံနောက်ထဲပိုးဝင်တဲ့ယောဂါတို့အကုန်လုံးဒီလှုပ်ရှားသွားလာလို့မကောင်းတဲ့ယောဂါဒီယောဂါဘောင်းစုံပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီတဲမှာပါမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ September 22ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ22ရက်နေ့မှာတော့ကျမတို့ workshop တွေပေါ့အဲ hand on workshop တွေကျမတို့လုပ်မှာပါအဲ့ဒါကတော့ RTPA လို့ပြောတဲ့အဲဒီအုံနောက် လေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆေးထိုးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါတွေအကုန်လုံးသင်ကြပြီးတော့ botox ပေါ့နော် botox ဆိုတာကတော့လူများသိတာကတော့ဒီလိုအလှပအတွက်ပဲဒါနဲ့ကျမတို့မှာမျက်နှာအာရွေ့နေတာတို့အဲ level နေစောင်းနေတဲ့ယောဂါတို့ နော်ပြည့်ရခါမှာလှူရှားလို့သိမရတဲ့လူတွေပြည့်မှာ sensitive တွေဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေကို botox တွေထိုးရပါတယ်ဒီ botox ချိုးနည်းတွေလည်းပြောပါမယ်ပြီးတော့ transcranial doppler ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာသွေးတွေဘယ်လိုစီးဆင်းနေဘယ်လိုသွားနေတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ workshop အနေနဲ့ workshop 3ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါ22ရက်နေ့မှာကျန်တဲ့20နဲ့27မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ teaching program education program တွေရှိရယ်20ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ opening ceremony ပါ opening ceremony ပြရတယ် အဲ့ဒီ teaching program တွေစပါမယ် education program ပြီးလို့ရှိရင်တော့20ရက်နေ့ညမှာတော့ color dinner ပေါ့နော် fellowship night လို့လည်းခေါ်ပါတယ် color dinner အဒီအရှိပါမယ်ပြီးတော့21ရက်နေ့ညနေမှာတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့နောက်နှစ်နောက်နှစ်နှစ်မှာကျင်းပမယ်နိုင်ငံတစ်ခုကိုအာဆီယံအလံအောင်ပြန်ပြီးတော့လွှဲပေးရပါမယ်ဒီလွှဲပေးရဲ့အဲအခမ်းအနားနဲ့ပေါ့နော် closing ceremony ကျမတို့လုပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီကျမတို့ကအခု registration ဆရာနဲ့အကုန်လုံးလက်ခံနေပါတယ်ဒီညမှာတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ registration ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ neuro medical ward ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရန်ကုန်စေယုံကြီးကို conference လေးကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ visit www.asna2019myanmar.com အုံးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ neuro medical အဝက်ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့092543740557ဖြစ်ပါတယ် ဒီ conference ကမြန်မာပြည်မှာ Neurology Society အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးစာအုပ်လုပ်တဲ့ conference ဖြစ်ပါတယ်ဒီ conference မှာပါတဲ့အဲဒီ topic တွေကလည်းအကုန်လုံးဒီ neurologist တွေပဲနားလည်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ general physician ရော GP ရောအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျွန်မတို့ရည်စူးပြီး subject ပေါင်းစုံကိုပေါ့နော်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့သူမှလည်း lunch time အဲဒီ symposium လေးတွေကလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ဘူးဖြစ်များနေတဲ့ infection တွေအတွက်ဒီ topic တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ ဒီမှာပဲတက်လို့ရတယ်ဒီ conference လေးကိုပေါ့နော်လာရောက်တက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်